بسم الله الرحمن الرحيم قناه ناصر تنس التعليم التنس الارض تحييكم آه هنبدا برضه في ال mini tennis آه فيديو رقم ثلاثة ازاي تعليم ال backhand لل mini الاولاد الصغيرين اللي لسه بادئين معانا لاول مره التنس آه دول طبعا بدانا معاهم الاحساس بالكوره برضه نبدا معاهم نديهم الكوره بالراحه وبطوله بال برضه زي ما قلنا ولازم يكون المدرب الصبور يتحمل ال mini tennis بالذات لان لهم مدربين مخصوصين ويلا بينا نشوف بعضنا فيديو position الشباب زي ما احنا واحده واحده backhand go يلا يا رحمه backhand go كلنا على ال back يلا يا جميل بص الكوره عيني على الكوره يا رحمه بص الكورتك يا جميل برافو كمان كوره يا جميل ها كلنا مع بعض يا شباب كلنا مع بعض لو سمحتوا ها برافو غير يلا يا جميل كله معايا انا عاوز كله معايا مركز معايا شويه ها backhand go عيني على الكوره يا جميل واحده واحده ها برافو عليكي قفل ايدي كل المجموعه مع بعض ها هوب برافو غير اي حاجه لو اه بسرعه باك عند جوه سبعه back back يا رحمه برافو لو سمحت يا حنين اقف صح backhand شوفوا زمايلك واقفين ازاي برافو يلا يا جميل افرد ايديك بقى ها برافو شكرا يا جميل ها ready position كله رحمه حنين sorry backhand go مش هلعب الا لما اشوف ال backhand مظبوط وايدي مظبوطه ومظبطه مضربي برافو ها كل المجموعه مع بعضيها ready نركز بقى مع الكوره واحده واحده ها برافو كمان واحده بص كورتي ها عيني على الكوره ها برافو ready position تاني ها غير يلا ready position لو سمحت ها نيع ركزي شويه ها backhand go يلا عيني على الكوره يا جماعه فري شكرا غير ها ممكن نرجع لورا شويه ها ready position مع بعض المجموعه كلها مع بعض ready position لو سمحت ها backhand go. برافو يا ولاد واحده واحده وعيني على الكوره انا بطل برافو اثنين عيني على الكوره يا جميل بص الكوره برافو اغير بسرعه يلا يا حنين ها ready هوب عيني على الكوره لا ما تضربيش جامد يا رحمه ركزي شويه ممكن ها غير ها لو سمحت ها ready position ممكن backhand go. عينك على الكوره ونشوف شوط كروس برافو يا صبا عينك على الكوره يا جماعه انت بتلعب ها اللي بعده يلا يا رحمه ها بص الكوره يا جميل ها امنيه كله تمام ها backhand go. عيني على الكوره وانا بضربها ها برافو دي دايما عيني على الكوره وانا بضربها إيه تاني backhand كلنا كل المجموعه back ها برافو again one عيني على الكوره وانا بضربها ها برافو اغير ها بسرعه ها ready position فين ها يلا برضه تاني backhand go. المطبعه كلها back. اظبط ايدي برافو برافو كمان متظبطه برافو عيني على الكوره يلا مع بعض hit ball. يرجع المضرب ورا بالكوره بقى يا شباب كلنا مع بعض يلا ready. ها برافو كمان واحده يا جميل ها عيني على الكوره قفل ايدي غير اللي بعده بسرعه ها كده يلا يا امنيه backhand go. كلنا مع بعض يا سما بص للكوره برافو تاني يا جميل واحده واحده ها دايما عيني على الكوره وانا بضرب ها برافو اللي بعده ها ممكن ready position كلنا ورا بعض يا شباب ها يا امنيه ها ready position اتحرك على مشط رجلي ها backhand go عيني على الكوره وانا بضرب كوره برافو تاني عيني على الكوره وانا بضرب كوره هوبا غير يلا يا رحمه ها اخر واحده رحمه في ال backhand ready position كلنا يلا يا رحمه backhand go عيني على الكوره ها الله كمان واحده جميله يا رحمه عاوز كوره جميله حلوه هوب كمان واحده واشكرك يا رحمه thank you and